Bonjour, je m'appelle Baptiste Pacu, j'ai bientôt 8 ans. Je vais vous présenter aujourd'hui mon MyMap sur les formes géométriques que j'ai créé avec le logiciel iMyMapSack de Thinkbusan. J'ai utilisé le nombre de côtés pour mes branches principales. Voici le résultat. Avec trois côtés, il y a le triangle, la racine tri veut dire 3. Avec quatre côtés, il y a le quadrilatère. La racine quadri veut dire 4. Il y a deux formes avec quatre angles droits, le carré et le rectangle. Il y a aussi d'autres formes comme le losange, le trapèze et le parallélogramme. Il y a, avec cinq côtés, il y a le patagone, la racine Bata veut dire 5. Avec six côtés, il y a l'hexagone. La racine hexa veut dire 6. Enfin, avec une infinité de côtés, il y a le cercle et l'ellipse. J'ai dessiné et colorié mes formes dans Microsoft PowerPoint. J'ai ensuite copié et collé sur les branches de mon MyMap. J'ai changé la taille et la position de mes formes dans iMyMap. J'ai utilisé le menu format pour ajouter de la couleur au texte. J'ai aussi changé la taille des caractères pour mieux voir les mots sur les branches. Merci pour votre attention et à une prochaine fois.